Я помню первые минуты ослепления глаз Когда и запахи, и звуки затихали, кружась Твой страх уже не в счет, я сделал шаг вперед Как будто наступая на растаявший лед Чем ближе мы, тем движемся быстрее стал другим От любви остался дым Все, что было дорогим Кажется теперь пустым Мы с тобой не те Нет, мы, мы с тобой не те Каждый день нас приближал К этой западне words is written bond, this broken. No big secret left unspoken.